Дайте расскажу вам анекдот. Пятеро парней сидят в камере в тюрьме Сан-Квентин и гадают, каким хуем их туда занесло. Что мы сделали не так? Где ошиблись? Чего не сделали? Ищут виноватых и прочая херня. И вдруг один говорит, погодите, когда мы готовили дело, мы просто сидели и рассказывали, блядь, анекдоты.